evo nas u plasteniku na otvaranju lova sundača. Čestitam vam prvog trstaničkog smdaća. Prvo grlo je ostavljeno prema što smo uspeli da napravimo neki kvalitetniji uvod. Šta imaš tu? Idemo dalje, ostalo je još 20 puta i time bi zatvorili ovaj dobar. Можемо обсудити. cuide, Senhor. Aqui tem um colar. Pa to ko ti krivi, tu si se pomario. On je sedeo na čenji <laughs> i čekao ga, ali nije dočekao. Ali se čeka klimala. Ovo je devetka koju Ovo što mu nisam mislim da je peterac, na desnom mu uopšte ni se ovaj događa. parecendo assim. Jan, podkaz jest. I ja oglądam sobie Eu Siadaj tylko. No dobra. Ja